ضلع بڑگام کا ہاسپٹل جہاں پر سارے ضلع کی عوام علاج و معالجے کے لیے آتی ہے بیت الخلا صاف نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ضلع بڑگام کے ڈسٹرکٹ کمشنر اور چیف میڈیکل آفیسر سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس ہسپتال کے بیت الخلا کی صفائی اور مرمت کا کام جلد سے جلد عمل میں لائے پہلے تو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں بڑے اصرار کے بعد انتظامی انسپیکٹر کو ساتھ بھیجا لیکن بیت الخلاء کی حالت خراب تھی تو اسی وقت ان کی صفائی کا کام عمل میں آیا اس طرح سے یہ بیت الخلاء صاف ہوئے اور استعمال کرنے کے لائق بن گئے ان کو پیسے ملتے ہیں ہیں صحیح بات بات ہے مگر کام کرتے ایسی نہیں میں ہوں رفیقہ ضلع بڑگام سے کشمیر انہرڈ کے لیے اور یہ ہے میری سٹوری کا امپیکٹ بہت اور تک لیا گندگی اُور بنا بہت اب واپس مگر ونکس واریاہ واریاہ مضبوٗط چھُ وٕنکیٚس اَصٕل چھو تۄہہِ اَمِچ کٲم کٲم کٔرمٕژ رٕژ تہٕ تہٕ آز حظ حظ حظ چھِ مان ژٕ منٛز یِوان پٔتمہِ پٔتمہِ لَٹہِ وٕنکیٚنَس کۭژاہ فرق فرق وَنان آسمان زٔمیٖن لَٹہِ حظ ٲس گنٛدگی صحیح آسان اَتہِ حظ اوس نہٕ صفٲیی ہُنٛد کانٛہہ آسان أسۍ چھِ وٕنکیٚس ونک بڑگام منٛز حظ ییٚتہِ باتھ روٗمٕچ حالت یۄس ییٚتہِ ٲس ٲس برونٛٹھ واریاہ خراب تہٕ یو یہ بروٹ واریاہ اَصٕل پٔتمہِ نِش چھِ واریاہ بہتری حظ اَمہِ برونٛٹھ اوس مطلب اوس گژھان اور اَتھ ٲس تیٖژاہ گنٛدگی ٲس آسان اَتھ مطلب اِنسان اوس نہٕ اُکُن ہٮ۪کان أژِتھ اکن کِہیٖنۍ حظ تہٕ مگر وٕنکیٚس چھُ واریاہ اَصٕل حالات